Хурлын дарга ирэх юм шүү дээ. Улсын хурлын 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хүнсний хангамж аюулгүй байдлыг хангах талаар авах зарим зарим арга хэмжээний тухай 36 дугаар тогтоолд мал аж ахуй, газар тариалан, хүнсний үйлдвэр хадгалалт, тээвэрлэлт, худалдаа, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээнд стандарт техникийн зохицуулалтын шаардлагыг мөрдүүлэх, хүнсний сүлжээний үе шат бүрт хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаан зохистой дадал, хяналт, удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх, түүнийг баталгаажуулах, эрх бүхий итгэмжлэгдсэн байгууллагын тоог нэмэгдүүлэх, хүнсний түүхийд бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, нийлүүлэлтийн явцад аюулгүй үзүүлэлт үзүүлэлтийн шаардлагыг бүрэн хангасан хэсэгт тавигдах, дотоодын хяналтыг нэмэгдүүлэх, хөндлөнгийн хяналтын тогтолцоог боловсронгуй болгох, Хяналтын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, газар тариалангаас нийлүүлсэн хүнсний түүхийн эдийг дотооддоо боловсруулах, бэлэн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх, дотоодын зах зээлд борлуулсан чанар, борлуулсан бүтээгдэхүүний чанар эрүүл ах аюулгүй аюулгүй үзүүлэлтүүдийн шаардлага хангасан бүтээгдэхүүнд олгож байгаа урамшууллын тогтолцоог болсронгуй болгох, хоол хүнсний зөв зохистой соёлтой хэрэглээний талаарх сургалт сурчилгаа, соён гээгэрүүлэх ажлыг зохион байгуулах арга хэмжээнүүдийн хүрээнд органик бүтээгдэхүүний тухай хуулийн төслийн шинжилсэн найруулгын төслийг боловсрууллаа. Хүн амын эрүүл мэнд хүнсний аюулгүй байдал баталгаад хүнсээр хангах асуудал үндэсний аюулгүй байдлын чухал хэсгийн нэг бөгөөд шинжилх ухааны үндэслэлтэйгээр судлан тогтоох судалгаа шинжилгээний ажил эрчимтэй хөгжиж органик бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл өсөн нэмэгдэж байна сүүлийн жилүүдэд олон улсын түвшинд үйлдвэрлэлийн чиг хандлагад өөрчлөлт орж байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд ээлжтэй хөдөө аж ахуйн органик үйлдвэрлэл, органик бүтээгдэхүүнийг дэмжиж байна. Энэхүү өсөн нэмэгдэж буй эрэлт хэрэгцээ нь халдварт болон халдварт бос өвчний хүчин зүйл түүнээс урьдчилан сэргийлэх, эрүүл аж төрөх зан үйлтэй холбоотой ба Монгол улсын үндсэн хуулийн 2 дугаар бүлгийн 16 дугаар зүйлийн 1 дэх заалт хүн амьд явах хэрэгтэй гэсэн суурь зарчимд хамаарна. Монгол улсын хүн амын нас баралтад амьдралын буруу хөвшлээс үүдэлтэй зүрх судасны тогтолцоо хавдар болон хоол босруулах эрхтний өвчин зохилж статистик мэдээгээр 2021 оны байдлаар 65%-ийг эзэлж байна. Хоол хүнс өдөр тутмын хэрэглээ чанартай баталгаатай байна гэдэг нь биологи, хим физикийн альва хорт бодисоор бохирдоогүй байх асуудал юм хүн зөв зохистой хооллох, хоол хүнсний чанар баталгаажилт, хаяг шашхны талаарх мэдлэг мэдээллийг авах органик үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжих нь чухал юм. Хүн амын хоол тэжээлийн үндэсний 5 дугаар судалгааны дүгнэлтэд эрүүл аж төрөх зан үйлийг төлөвшүүлэх, тэжээллэг хүнд ээлтэй байгалийн гаралтай органик үйлдвэрлэлийг дэмжих, олон нийтэд сурталчлах, мэдлэгийг сайжруулах, органик брэнд бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх, импортыг орлох чадвартай органик бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх түүхийд боловсруулах, баталгаажуулах, хяналт тавих, бүртгэл мэдээллийн сан байгуулах тогтолцоо бүрдүүлэх нь хүн амын эрүүл мэндийн аюулгүй байдлыг хангах эрх зүйн орчин бүрдүүлнэ. Манай улс 2030 он гэхэд нийт хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний 5%-ийг органик баталгаажуулалтад хамруулах зорилт тавьсан бөгөөд үүн энэ зорилт нь 2016 онд батлагдсан манай улс 2022 оны байдлаар 715 органик бүтээгдэхүүнийг 348 органик үйлдвэрлэл эрхлэгч үйлдвэрлсэн бөгөөд үүнийг Үүнийг тухайн заасан сайтад бүртгүүлсэн байна. Эдгээр органик бүтээгдэхүүний дийлэнх хувийг газар тариалангийн бүтээгдэхүүн эзэлж байгаа ба чанар орлогын хэмжээ харилцсан адилгүй өнөөдрийн байдлаар албан ёсны тооцоо судалгаа гараагүй байна. Мөн иргэд органик бүтээгдэхүүний ашиг тусыг ойлгох нь дутмаг, дэмжлэг урамшууллын тогтолцоо хангалтгүй, органик бүтээгдэхүүний эрх зүйн таатай орчин бүрдэхгүй байгаагаас шалтгаалan төдийлөн хөгжиж чадахгүй байна хуулийн төслийг хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлд зааснаар хуулийн 50-аас 50%-аас дээш хэсэгт өөрчлөлт оруулсан тул шинжилсэн найруулгын төслийн хэлбэрээр боловсрууллаа. Органик хүнсний тухай хууль гэснийг органик бүтээгдэхүүний тухай хууль гэж зохицуулах харилцаа хуулийн үйлчлэх хүрээг өргөтгөн эх орны үйлдвэрлэлийн органик бүтээгдэхүүний төрлийг нэмэгдүүлсэн болно. Хуулийн төсөл нь 5 бүлэг 18 зүйлтэй. 1-р бүлэг хуулийн зорилт үйлчлэх хүрээ нэр томьёоны тодорхойлолт органик үйлдвэрлэлийн зарчим. 2-р бүлэг органик үйлдвэрлэл эрхлэгчийн эрх үүрэг хориглох зүйлс орно. 3 дугаар бүлэг органик бүтээгдэхүүний баталгаажуулалт баталгаажуулалтын байгууллагын үүрэг шошиглолт бүртгэл мэдээлэл 4 дугаар бүлэг органик бүтээгдэхүүний экспорт импорт худалдаа үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд үзүүлэх дэмжлэг урамшуулал 5 дугаар бүлэг органик үйлдвэрлэл органик бүтээгдэхүүн тавих хяналт харилцааны тогтолцоог тус тус тусгаж өглөө. Органик бүтээгдэхүүний тухай хууль батлагснаар байгаль орчин, экосистем, хүний эрүүл мэндэд ээлтэй органик үйлдвэрлэлийг дэмжин зах зээлд өрсөлдөх чадварыг сайжруулах бүс орон нутгийг хөгжүүлэх, орон нутагт ажлын байр бий болгох, органик хүнс бүтээгдэхүүнээр хүн амаа хангах, экспортод гарах боломж бүрдэх юм. Ингэснээр нэгдсэн үндэсний доктортой хөгжлийн зорилт 2030 болон Монгол улсын урт хугацааны бодлого алсын хараа 2050 дэвшүүлсэн зорилтуудад хүрэх юм аа. Ингээд улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ та бүхнийг органик бүтээгдэхүүний тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийн хилц хэсгийг шийдвэрлж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За баярлалаа өндөр гүшүүнд. Одоо төслийн талаарх байгаль